hey shia the video ị na-abata ị na the video o oh. klik iwe love and like ka facebook hapụ peji ya aka maka na ihe anyị na-eme na daz ihe anyị na-eme na di struggle bụ ihe mmụọ ka anyị na-eme and onye anyị na-achụla aja bụ oke mmụọ ị na-abata ị na-eklik love and like na-agwa facebook dat na ịlikli peji ya lọv like lọv like ka ha nepụla anyị anya ka anyị mee ihe anyị ji maka ya wee bịa bikos onye ekweta ekpechitere ala umelu taa hey <clears throat> shia dị vidio shia shia shia shia shia ka ibido bido ozugbo tụsawa dị ozi if you come across this video share it onye si ka ọ bụrụ ya ọ bụrụ ya ọ bụghị m mmelụ nwee onye mmelụ nna e ala umelu Hey! mmadụ enweghị ihe la-ajọka ọ dị mma no need of wasting time tụsalụ m ozi a ọ dị mma a eh, good morning good afternoon good evening everybody depending on where you are joining nwada chala ugo a sị m na ọ ga-adịla unu niile na mma unu ncha ga-adị ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ yes i na anya ị ga-afụ na ọnwa ka a na-akpọ nwa ada achala ugo achala ugo na-enwere adịgboroja chacha ada maazị nnamdị kano yes ụbọchị taata bụ ahịa afọ ka afọ fọtara ụnụ ihe akụ akụ ihe nwe nwe fọtalụ maazị nnamdị kano ogologo ndụ na ahụ isi ike ịghọtago fọtalụ azin ọbịa frans all over the world nwere onwe anya bụ ekpere anyị ya bụ ihe fụrụ anyị na anụlọgụ every night and day so that is it biko ị na-esonye m kịta shiara m vidio ka anyị gaa n'iru ihe m ji wee chọọ ka m bido ọsịsọ maka e, e, fesbuk ibido flag ba dis vidio maka netwọk maka ndị ala maka ndị infiltrators bifo ha na-abịa na dis vidio ka anyị gaa na fa ịghọtago mhm. so biko my people agwa m ụnụ enwere m adịgboroja anytime na m talụ gwa gị is nothing but trut ọkwa agwa m ụnụ jee m zụwa ahịa ụnụ onweghị ihe na-eme onye ọbụla gaala onwe awaland do azin awaland onye ọbụla jee họzọ ụba na ihe a na-aba ihe agba afọ ọfụọ enweghị e tam ịkọ akụkọ ọmụma ngozi na ndị yad jee zụọ ahịa go back to your various eh, businesses go and hustle and feed your family ipob etinyere sit at home today unu mee ka ọkwa unu fụrụ ya nta ọtụrụ onwe ihe mee gị onwere enyi of your family egburu mba so bikonu ka anyị na-ajụgbu ajụgbu welu na-eri i keep saying this ana m agwa ụnụ ya if it is not ipob onwero i keep saying this thing ọ bụrụ dat na ọ bụrụ ipob onye ọbụla na-eme na-eme na nkịtị ana m agwa ya ụnụ unu ọbụla na-ewu n'oke nkume siri ike onweghị nri ha as in there is no ha unu ahụ ga-esi wee stand ya ikuku bịa okuli ekufuo ikuku bịa o buru data unu obufuo ya thank you so much uche obike and uh, uche mba amalụ ndewonu anu dis video biko tụsalụ m dis video achọrọ m ka around m vidio a na-agwa ụnụ na dis people bụ ndị enemi ị chọrọ ịnụ ụnụ afụgo ihe meta taa. it doesn't matter how you paint it it doesn't matter how you fabricate lies it doesn't matter how you cover it up unu tiri eti ọkụ unu nyụrụ anyụ ọkụ anyụgo onweghị no need na vidios ha na-egosigasị na social media eji esete old picture eh, ipob tinyere sitat eji esete tinyere ụnụ na peji a na-emegheri ha ncha niile na-ezo n'ihere today ife ihe mere tata pipụl na-agala onwe ha n'ọpa iwe ka wee biu my mother mere ma ejego m bute my wee biu ana m akọ nyaahụ akọ ana m akọ shit e, eji blọk kwa which hed bridge ka onnegu je blọk hed bridge hed bridge ebe ka blọk wia wia ebe ka blọk pipụl si east nata legos jenu meke inkwayari ndị nke si legos na east jenu jụọ ese ha na lulu ha nataluone unu fụ vidio ha na-egosi na na na na na ọnịcha eji blọk kwa hedbrij pipụl weluzie akpa na-aga ọ bụrụ na ipob tinyere site atomi ga-afụ ofu mkpụrụ mmadụ na da hedbrij eji ha ọnụ etinye azụ n'ofe it doesn't matter how you paint it ee na sit at dị na nke a dị gụma na onwe ego ma dat na sit at adịrọ you know very well as na unu tiri eti ị na-akọva ọp what are you covering ọ bụghị ịpụta ị na-akọva ọp nwantị na unu emeghị understand bụ gwa onwe gị eziokwu nke egosigo dat na ihe unu na-eme nwere isi go and look for something to do jee chọrọ ihe ị ga-eme solu pepụ ụmụ ụzọ ọfụma onweghị mgbe ka ipob tinye sitatom ka ịfụ a sol n'ilo ọ dịrọ ọ apụta agbanibe egbe elu a na-akọwa dat na ha jere na na na e, afọ market dị na saịdị e, abagana jee ebe ahụ na egbe elu na ịmagonu chọọ ka ha yija ndị ndị bịara ịzụ ahịa ipob ọ na-akọ ka unu si akọ ipob tinye sitatom onye ọbụla anakpuo onweghị onye ọbụla ị ga-afụ n'ahịa bọtụ nke a bụ unu pụtara sachaa n'ọnụ juru onwe ha ahịa kpọọ unu egwu bikos ụnụ bụ ndị ala agwa m dis boy nọ na finland sia ya you are nobody onwe onye bụ share video biko share the video agwa m sia si ya you nobody ị bụrụ mmadụ Ụnọ m ihe ọ na-eche he was actually waiting for maazi chike edozie m ka ọ pụta na redio biafra bịa mee brodkast maka nyanwa ọ nọ yesterday throughout dis week na-eche maazi chike edozie m ka maazi chike edozie m bịa gwa biafranse that there, eh, that there is no seat at home agwara m this boy in finland si o nwere anything ọbụla ị pasara ịbụ a nobody you are just an empty barrel making a lot of noise di onwe ebe si na-alụgo na maazị chike dozie ịbụka ọ tụpụrụ gị ọnụ onwedu taim oneduga ya bikos ọ si na ihe ị na-akọ ọba akụkọ ndị eriri eri ndị emeriri emeri did you see him come out bikos ọ bụrụ chike m pụtara na o buru ya gaa na peji i said it I drag their leader out. I drag their head of Nzama out. He is now, is actually talking about autopilot. is actually talking about us. I said it, that they must come out, they must like us. They are not talking about us. We must be, we must give them topic. We must give them woto woto. Today, including your topic, including your woto woto, unu mala afọ na ana. Unu mala afọ, that's ihe mere unu today, eh? unu lere ihere n'ahịa you guys are shameless ịjụrụ ese ọfụma jee jụọ pipụl daz big pipụl karịrịgo jee jụọ ndị gbarụ ipob mgba bifo ka imi na anya dị ha go and ask jee mee inquiry before you fight ipob jee juke na-ese ọ bụghị nọ ka ịpụta ị na-emegheri ịmakwa ihe ị na-eme ị na-eme nzuzu ijụrụ ese ịpụta ya asị mmadụ jụkwala ese ijuru ese wee pụta tiwe 5 days sit at home ịnwakwa ihe ịma adat na iti na-eti inwere uche bikos sapdat na iwere uche ikwesịrị ịmadat na wee n'obodi ọkwa ifugo na how popular ede na ifugo how popular you are ịtọrọ atọ ọkwa ifugo that na edo popular you have seen how popular you are ịbịago try ya ịmaghị ihe you don have good advisers bikos ọ bụrụ dat na ị nwee good advisers ha akaghị ịhapụ gị ka ịpụta all these criminals na-ezogharị n'azụ n'azụ oshodi all ụmụ okoko na-ezogharị n'azụ azụ ọpa iwe ka ọnịcha na-ezogharị daz na-ezogharị n'ime dustbin ha pụta na soshal midia ha gote 100 naira data ha ewelu na wọchị gị na-eji nja gị na-asị gị ride on you are a wonderful job we love you oluo na onye ọbụla gbakpuru ivunu ndị ọnwụ na-asọpọtụ gị si tatom ha ncha gakwara ahịa tata onwe any of them nọrụ n'ụlọ ịfụga ebe a kwanyere gị mkpako buru ụzọ ọdịde so ya you have seen where you landed yourself because of power you want to be giving order you want to be leader ịfụga ebe imechara dobe onwe gị itiri n'ala ọkwa ikwetego na adat na ọ na-eme ọkwa ikwerego isi gị epego mpe na <laughs> ọkwa isi gị epego mpe isi gị opelu mpe ka ọ na opero ọkwa ị ga-anọ nwayọọ na o nwebere ihe fụrụ nke a wee obere o nwebere anything ọbụla ụmụ akwụna highway my people let me tell you guys o oh, ọkwa ifu ihe a merụ today forget kwa this eh, eh, eh, people na-eji nja dia leader forget ihe ịfụ ha na-edegharị na soshal midia ha ka ga-eji wee kọ ya ọnụ tomorrow watch and see dido ọ ga-esu ụnụ ga na sị na nwa ugo kwulie ha ga-akọ ya ọnụ ha ga-enye ewotowoto si ịdị ọtụ dịka gị skamcha anyị kọmon site atom onwe onye tụpụrụ gị ọnụ onye nzuzu onye eri ha ga-eji wee gwa ya okwu ha ga-eme ya alụ you trust our people na ha ga na-edupụta gị ha bụ ndị du ntụpụ nchọ our people they will send you out uh, and ha ga-eburu ha ga-ebo gị nnu halụ mmiri ha kwasa gị ọ bụrụ na na dis boy nwa ihe ọ kaara ịnọ sọsọ na soshal midia na-emela onwe mkpọtụ ugwu ya dịrị ya ọ na-aghọli ndị ọ na-aghọli ọ na ya na soshal midia anya bụ datin ọ na-ala ka ị na-agba spid from day one o bidoro pụtasị na ya na-eme expose na ya chọrọ ijoin biafra struggle ọ na ya na facebook na-ebrodkast ka just ordinary eh, facebook broadcasters ọ dịa aka ya sị dat na na rank ya agbagotego obido traiba ipob obido ịmụ aka today ọfụgo ebe ọland ịma na nwanza rijuo afọ ojemagbachi ya aka nwanza ụnụ nwa a na-akpọ nwanza ọ bụrụ na origudo ha na nnifu na afọ ejugo oje na-achalenji azin oje na-achalenji chie ọ ihe disboy na-eme ọ ọmara ndị a na-akpọ ipob oche na ipob bụ ihe aja ọsọ nọkata malite ifu na ụwa zuru ike ịmadatụ nọọ dazi onye big criminal dazi as in rank ụwazirike na criminality ọ gbagotego wee wee eji ejighị ọnụ abịa n'ebe ipob nọ bikos ọ madat na ọ ga-ada as in a ga-apụ ya hands down o wee bụ this boy look at ihe o mere onwe today ọ bụrụ dati na ọ na-ege ntị ọ kaala ijiri nwayọọ na kpuoro onwe but because of power tos ọ chọrọ ịbụ leader ọ chọrọ ị na-enye ọda ọ chọrọ ị na-ekwu ihe na-eme ọ chọrọ ka ọ bụrụ ọla ọ today na ebe o biri ala umelu my pipo na ọmụ ihe mee taa nnukwuta ala umelu today hey ọka dis boys wee je azin ọihe abụ azin ọihe abụ buga niile ọ na-ebuga ọ distin bụ the whole noise dis boy na-eme water water we are giving dem water water he azin si let me tell you people watch time ọ ga-eji mee video today unu ga azin aman dis boy very well go and watch the time ọ ga-eji eme vidio ife atọ dasị na ọ ga-apụta unu ga-afụ ihu ya unu ga-afụ his face ọ gaghị amachapụta on time ọ ga-echebe chebe chebe so many pipo anabụ ụla o wee hekapụta ịma na ọka o si eme hize criminal amanya very well go and watch simon ka ị mara the time ọ ga-eji apụta as ọ ga-eji wee mee vidio today ma ọ bụrụkwa dat na ọ ga-eme vidio ọ bụ dat na reverse bụ the case by simon nọ na facebook na-eme vidio by ọ nọ na soshal midia na-asa n'ọnụ bọta ọ na-ego anya fudat na hei na ofe elulu ọ dara ya apịara ya ka okpete dat na ọ na-eme apịawara ya azụ ọmanụ dat na ndị a niile na-epushie na ha niile akwanyego ya na everlasting ihere iche na akụkọ a na aga ga-akọcha akọcha a na-akọwa datazin na agba pipụl ha gbachipụ simon ekperima nkịtị maka na ọ bụ onye wayo every angle everybody ana akọndem ihe ọ na-emegheri ịnọ na finland pụtazie na-enye ndị nọ na biafra land na-ata ụfụ ị na-enye ha sit at home ego ole ka ị na-enye those people every day how much are you paying those people ndị anụ nwee na-agwa ha sit at home ha mọchị ka i nyere ha ka ha wee gokọlụ nri ha ga-eli ka na ịmadat na a na-enwe obodo enwe ọkwa ikwete ọkwa ifugo waa ọkwa ịmago aka ikwetego ọkwa isi gị epene mpe na ịnọ e finland onweghị onye ma obodo ebe isi onweghị onye ma ma onye igbo ka ibu onye kalaba ivu na a na-akọwa dịdat na ibu onye kalaba na kalaba be nna gị onweghị onye na-esi ite atọm ebe ahụ ịbịazie na land bụ daz biafraland daz ị na-amanye amụ ke ndị na-akọmand n'obodo nna gị bụ kalaba land kedu ha many pepl na-esi ite at home ị nweghị ike gwa ndị akwa ibom ha si itibe at home iburu ya ịma na ka onye ala adịkwa ha na ọbịawanụ na biafraland bịa na-akpa ike ndị fulani bịa na be anyị kpaa ike e vagabond from kalaba bịakwa na be anyị na-akpa ike isi ọ na-agbaka gị ị na-abịa agwa anyị si iti at ka iji bụrụ onye ịmakwa na agwa disbọyị nkịtị ọ ga-akpọ ọtaba ịma na enye disbọyị imi ọ ga-akpọ ọtara ịma na abụ dat na agba nwa nkịtị o nwere ike wanda ọmakapụta declare one year as state of emergency declare one year sit home onye ọbụla anakpuo mpụta vagabond onye a na-amara ebe ndụ dụ mmadụ a criminal na as in na-restore his own son somebody na fight fight for the right of his own son ọ bụrụ ọbụrụ ụmụazị igbo ka ọ ga-abịa na kọntrol negodu negodo anya onye nwaanyị kpọkpọwara aka narị ya nwa ya na abịa agwa gị ihe ị ga-eme ka biafra bịa ifrodat na unu daz ụnụ amara ihe unu na-eme achịkọta m ọchị today aranto to 7 ka m ji wee kpọọ my mother ka mmalụ nke na-eme e wee na-agwa ndasị na my mother apụgo since early morning na o jego m elu m wee biu wee jebezie afọ jebezie ahịa n'ọpụgo since morning ntiesi chai gịnị na-eme ihe a ọpụta na my mother anụrụ that na-etiri at home chai chai mkpọba my na fon kpọọ mma na fon ụmụ nwanyị ndị ime ahịa na-enye mkpọtụ ahịa ju nsị mmanya ka ebe ị nọ mụmụ na enu na omemelu vidio she called me video call on whatsapp she actually mama na actually call me video call whatsapp bido na-egosi m everywhere si m onye kedu onye tiri sita onye tiri sita tom isi ọ na <laughs> ebe ọ na-agụ onye chineke kpọọ da bọyị ọkụ and ịma na ekpele ndị nne na-alụ ọlụ ọ bụrụ na dis guy adị ọkịafụ dazi ihe na ọmara ọ ga-eri isie today i was i was so surprised nsi gịnị bụ ihe nka bikoro kedu na ụdị akụkọ bụ ihe nka onye na-request for video am not adding anybody please am not adding anybody na ihe ha na-eme tata ha ncha jụrụ oyi sọsọ one person na-emelụ ha vidio one criminal ojie na lonely eh, road oje na-evidio ahịfịa na-evidio ime ọfịa jeenụ n'ime ahịa kọpụta na da road ọ na onwe ha ahịa dị n'obodo ahụ obodo ebe ahụ ị na-evidio road ọ na onwere ahịa dị na data obodo sọsọ ndị oshi ọmalụma jee n'ime ọfịa na-evidio ọfịa na-evidio ilo daz mt road ọ na-evidio vidio ya gbago vidio ya chigata na-emegheri ha na-akọ sọsọ oshi ndị oshi na ndị ama ị chọghị ịgwa onwe gị eziokwu eziokwu iji aka gwa onwe gị bụ the best eziokwu unu madati na onwe ha enete na ụnụ pasta ma onye ndu unu onye daz onye na-achịgharị unu unu dalụdawa ukwu na ihe ụwa niile na-achị ụnụ ọchị na ka esi amụ na amụ ịpụta ịjụrụ ese ọ dịghị ka ị ga-emenwe ihe dị na ipob n'elu gị sitatịm sitatịm sit at home you must sit at for your freedom to come ọkanta na blackmail onwe ihe ndị ejiro ọkanta na otu ha si a blackmail people and eh, that na we are happy that na eji maazi nnamdị ka na-eji anyị dị happy na-eje ahịa ga na-azụ ahịa that na anyị nwere conscience ọkamta na dia blackmail dis people can blackmail dịka blackmail ndị a na-enye ndebe anyị ide egwu ha na-ada ha na blackmail otu a onye na-amaghị ebe si wee bido efilodat na ihe ha na-ekwu bụ eziokwu ne ka chineke si wee kpọọ ụlọ ọkụ today god of biafra iche na ọ na-alala ụla nke a mbido nke onwebeghị ihe unu fụrụ na ihe ụnụ na-ezuzu ịpụta ị na-ama ipob aka o nwere ike e, e, e, eneghe anya ị na-eme maazị chike dozie m expect ka ọ pụta tibe mkpu because of erifraf dịka gị biafrans ka m gwa m ọnụ at least unu afugo that na this people enweghị anything to offer after today i am moving on i will never talk about this idiot again because onye a abụrọ mmadụ skuulu ha si that na skuulu eh, eh, eh, that na ụmụ akwụkwọ eji ha akwụkwọ since last week for last two weeks ka skuulu mechi ka ha kwụsịrị ịga skuulu agwazie ha date ha ga-eji wee jejenarụ their report card ifuge since last week or last two weeks ka ụmụ akwụkwọ kwụsịrị ịga akwụkwọ few bụ ndị na-aga akwụkwọ ọpụta burie that no maka he sit at home who are you people as in people people nwere beria today ha ncha akwala ozu people nwekwara beria tomorrow ha ka ga-akwa ozu ndị nke chọrọ ije outing service maka na ha ka e, e, e, kwala ozu on sunday ha ka ga-aga so ihe ị na-akọ na-emegheri emegheri onye ka ebe ịbịa nsogo na maazị nnamdị kana na rọb zinu shoda nya ụnụ bịaziri na ịmụ aka maazị ndazi itinye sitato maazị nnamdị kanụ sidat na ọ gaghị hold ịbịa so you na not challenging maazị nnamdị kanụ dazi ịchọzi ka azin ka ama <laughs> okwu a m ọnụ amara m ihe m ga-ekwu achịgodogo m ọchị ọ my lungs na-afụzi m ụfụ ngụgụ niile gwụrụ agwụ onwe ihe mmadụ na-aga ha afụrụ these boys yes ọ na-asị na sit at home adịrọ sit at home dị they are sitting at home on social media na facebook ka ha sitiri at home as i am talking to you now onye ọbụla sitiri at home na facebook ịpụta na facebook mee fundraising mee nke nwanne na facebook gbaa asịrị na facebook blackmail ọbịpụ na facebook rie nri na facebook nyụọ nsị na facebook lacha ọnụ na facebook everything na facebook ka ị na-emie ịpụtazie ka itile anyị sit at home on ground ị na-apụ ala isi ọ na-agbaka gị why can't you put the sit at home on facebook why ị nwere that's ị nwere structure on ground iji etinye sita kedu your reasons of putting that sit at home ị na-etisi eti na atom dat na ụdị na gịnị melụ ke right inwelu kedu your reasons iji wee e si ka esi itiwe atom before ipob etisi atom a ga enweriri reason a ga-enye gị genuine reason and ọ bụrụ nke 2 days 3 days 4 days 5 days onye onye ọbụla pụtasị gị sit at home 5 days na this period anọ na ya na na this trying period ịma na onye ahụ bụ a vagabond onye ka ndebe anyị ji wee wee iwe pipụl na-ata afụfụ ma ndị nke na-akwụ ụgwọ uno ma ndị nke na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ịmakwa ihe pipụl bụ n'isi na biafra land ịpụtazie itinyere ha 5 days onye nọrụ 5 days sit at home gwa m mkpụrụ ụbọchị onye ọ ga-ejizi wee chute ego ọ ga-eji wee zụọ ụmụ ya go and buy things that you will eat on that day ọkanta na kọpị kọpị ọkanta na ịkọpị ọ na-akọpị ndị ipob go and buy things with aka nkịtị ịgbaba ha aka si ha dade sugar and buy things buy gịnị iche na ego ụmụazị ka a ga-eji wee baa ahịa goo ihe a ga-eri for 5 days iche na ego na play iche na ihe nọrọ ebe ahụ ị na-elewasị ọnụ ị maghị ego one dị involve mmadụ ịbata ahịa goo ihe ya na famili e ga-eri for complete 5 days apụtaghị ilo ị maghị ihe ọ pụtara iche na ihe pụtara nnọọ nnọọ na-eme nkọgheli ịma na dis boy ọmaghị aka otego o si be anyị pụ ọ maghị ihe a na-ekwu na be anyị ọ maghị aka nne from aka ekpe na uche eh, eh, eh, na na irestore biafra is all about ngwanụ somebody na-etinye nwuhu sit mma amazi ka ọ ga-esi restore ọlụnụ biafra nke egosigo unu dat na biafra as in na irestore biafra next year nọ scam a big scam my people ọzọ dịka nwanne o doo n'anya dat na these boys anụnwa a na-akpọ ndị unknown gunmen ndị anụnwa na hijack people's properties n'ike o doo n'ụlọ anya na dat simon na-asponsọ ha bikos ọha nwapụta today jee na afọ e, e, one market a na-akpọ afọ na anambra steeti na saịd abagana jee ebe ahụ na-agba n'egbe elu kedu azin gịnị ka ha ọkwa maazị nnamdị kano si dat na biafra land should be calm why are they threatening our people why ha ji wee jee n'ime ahịa ahụ gbanawa egbe elu and simon na-ebuga with it kedu ihe ọ by force to sit at home is by force isi at home or by force ke ka ị ga-esipụta na force people to sit at home ipob ọ na by force people to sit at home ọkwapụta ha n'anya ọdụ ozugbo ozugbo onye ọbụla eme obe why are you forcing our people to sit at home ka e right ị nwere ịpụtasị eh, go inside don come outside for five days go and buy what you will eat do this do that my people anyị agafego this level ị ga-adụ bizi pụta sit at home but ị gaghị apụtazie t protest ị makwa na ọ bụrụ na speed this guy na-agba were etinye sit at home as in that no may that same speed apply na ị etinye protest makwa na ọ kaala ịka mma somebody na-anaghị protest kedu ihe ọ na-abịazi agwa gụgụ mere sit at home isi ite atom onwe onye ma ihe dugu n'obi but ịpụta na protest people amalụ your motive mara ihe iji maka ka e wee na protest anụke n'ọnụ mmiri okwu gị but nke a bụ isi ite ị nọrọ inside nọrọ inside the house daa ogbi you will not be talking onweghị ihe ọbụla ị ga-ekwu onweghị onye ga-amada na ị nọ na be gị onye ọbụla anakpụsịa ịfụrọ dat na onwere isi omekiri onye singl sens ọgwụ na afụ gị mepepụ ihe m chọrọ egwu n'obodo si na today na biafra land onweghị any sign of sit at home everybody gakwalụ back to their businesses onye ọbụla gama ndị na-alụ ọrụ ha ncha niile all the whole offices na anambra steeti mepesịrị emepesị ọ dị ọfisis n'enugwu steeti mepelu mana ebonyi mana abia steeti ebe niile evriwie mepere emepe onwe ha ebe mechiri emechi <laughs> hee chineke merụ some people ebere gịnị ka unu si merụ today biko na ihe m na-ajụ unu kedu ihe unu pụtara si na ọya melụ tata what happened today ke ihe melụ taa can somebody put me through can somebody come out and explain to me what happened today ụnọ si na ole <laughs> ndị etinyere sitatom bikonu ụnọ si na gịnị na-eme today kedu ihe a kọlụ nọọ ya melụ na biafra land tata na some pipo na-agba ọsọ o nwekwa onye kpa m today si that na o some group of people na o some group of people a capture today <laughs> tell you guys so but ihe m chọrọ ịgwa ụnụ bụ dat na e sit at home onweghị ebe emerie <laughs> ekweri my finland ọ bụrụ na ị ga-anakpu ịnakpuo ọ bụrụkwana dat na ị chọghị ịnakpu pụta fulu bụ onwe gị you are free to fool yourself onye onwe onye na-edistọb gị ịdụ free <laughs> come out and be fooling around you are free nobody is stopping you onwe onye na-akwụsị gị you are free to do anything ọbụla ị chọrọ ime but mala amadat na gụ na ipob a bịara ịma aka ọkụ itigorisi tatom ikwetego sit at home you must sit at home sit from five days use today go and buy chomchin. chum that you will eat for the five days because biafra land biafra land ana nna gị biafra land will be under lock and key my people biafra land ọdọ under lock and key people wee do busy n'ọpa iwe ka ọnịcha people wee jee ahịa wee gochicha kedu ebe kedu where and where do under lock and key ọkanta <laughs> na grama ọkanta <laughs> na grama this boy na-asụ biafra land will be under lock and key ọkwa ịfụghị ihe imere onwe gị onweghịkwa onye ma ego onweghị ọ bụrụ ịpụta timoro na isi na-agụ na ndị ipob na-agba wọ onye ego na ya na-agba wọ nke bụ the truth bụ that na you are nobody onweghị onye ịpa onweghị ihe ịbụ onweghị onye bụ ọ bụghị because of you ka maazị chike dozie ngeji wepụta na redio biafra bịa na-enye onwe nsogbu anyị maka aha iri dị ọlụ ana anye place go ga ebe bilong at by now your followers na ndị anụnwa na-esogharị gị ha amalụgo ebe na ha azin ha amalụgo dia kapasiti na ụnụ ncha niile amalụgo level unu today unu ekwetego na unu na ipob abịara ịma aka sisi na tom na your mate ịpụta nye ọda na your mate to come out and give order is it your mate ọkwa ikwetego isi ga-epego mpe na at least social media ga-ajụgodo oyi for now people ga-anụke n'ihe at least our people ga-aṅụrụgodo mmiri tọgbu iko gbagharịba ịpụta ibule idunyesia bọis eje n'ime ahịa ga na-agba egbe mgbe ipob na-etinyesi tatom onwere ndị na-apụta n'ime ahịa ka ị na-anụ dat na a na-eji ebule egbe na-agba n'elu infrodat na ife elugo so my people bikonu information reaching me na abụ dat na biafra land na onweghị single person sitere at home onye ọbụla gara ahịa like normal days onweghị ihe na-eme tomorrow the next this agwụ abanye next onwere ihe na-eme hapụ na onye na-alagharị ile na finland ọ ile ya na ta na awa land bịa siti atom ka anyị fụ ọma dat na chọrọ ka emee disit atom ka ọ daa ụda ya si finland ebe ọ nọ na na biafra land ka ọ bịa ka o siti atom so my people bikonu unu n'anya unu ga-afụ dat na ipob media warriors anyị anụgo ọgụ a anyị anụgo dis fight wee nụta ya ihe anybody na-asị gụ na anyị bụ ndị nzama na anyị na-agba asịrị na soshal midia ọ bụrụ dat na anyị na-agba asịrị gwa onwe gị eziokwu our people ọkara ige anyị ntị listen to as in tell yourself the truth ọ bụrụ na anyị bụ gossipas will our people obey us ọkwa ka anyị si wee pụta pụta na igwe ọma mmiri ọnụ ọgbọ ụfụfụ anyị gwa ndebe anyị okwu si ha geenụ ntị dat na onye ndu si onye ọbụla nọrụbe azin ịchọ ịpụ apụ ịpụ ịchọ igoro ihe igoro ịchọ ịnọbe gị nọlụ na anaghị afọs onye ọbụla sit at home mfat onye ọbụla gawala onwe ahịa ọkwa anyị pụta gwa onye ọbụla onwelu mgbe anyị ji wee pụta bido na threaten people we don't do that so unu ekwetego na so anyị alụgo ọlụ bụ ọlụ asị anyị lụọ every other person na-emezi mkpọtụ na-emela onwe at least by now people amalụgo the right channel ha kwesịrị ifolo ha amago aka nne ha from aka ekpe ha ha amago that na the criminal in finland is a nobody and that na ọ bụghị onye ha ga na-ege ntị na onye ahụ enweghị human feelings because ọ bụ that na all of his people ndị ọsị that na ọ na-enwetara biafra ka ezi ihe o ji wee chọọ ị na-atawa ha afụfụ na this dine minute egbebulu ọna so many people from january to november ha dị ele ahịa december ka ha ji ele ahịa then this boy pụtazi ọsị ha sit at home nobody should come out that they should stay indoor for five good days ijụọ <clears throat> ya ọsị enọ maka na eji maazị nnamdị ka na-eji disem maazị nnamdị ka na-eji eji ise ego gaa nụtara n'ọgụ na achọrọ gị disem man iji maka ya agba akpịrị anịghịnị the same man iji maka e wee na-ezuzu ihe iri na-ezuzu mepere ọnụ si na na achọrọ gị don fight for me achọrọ m bikos ọ bụ dat na awa pepl na anakpuru na ma ọ bụ dat na o nwere ndị today ihe a ga-ata gị abụ n'isi ipob na ipob bụ terrorist organization dat na ha na-egbusisi ndị mmadụ for that reason dat na a ga-ejide maazị nnamdị kanụ bikos ọ bụrụ na ọ kontinu impostor ga na-eche dat na ọ bụrụ na ọ hapụ onye ndu that na onye ndu ga-akọs mụọ fight mụọ war na biafra land so ha na-atụzi ụjọ azin ha hapụta ha na-atụ ụjọ ịhapụ onye ndu ọ ihe ịfụ dis boy in finland na-eme onye ndu mepere ọnụ sịgụ na ya chọrọ sitatom onye ọbụla na biafra land should be azin should be calm na achọ problem dis boy nụchaa ya everyday ọ pụta na social media na-eche were ọnụ na-egbu ọjị na etwetin pepl na ya ga-agba egbe na a ga-egbu onye a a ga-egbu onye nke ọzọ ọ na-ekwu destin ọ bụrụ na zoo gọọmenti na-anụ ihe dị otu a n'ọnụ daboi ha ga-eji maka ihe daboi na-ekwu n'ọnụ jidesie maazị nnamdị ka n'ike n'onye mfuli wedas na maazị nnamdị na-enweghị anything to do with that boy onye ihe fụrụ ọ na-eme ihe ọ chọrọ ka ejidesie maazị nnamdị n'ike because mgbe aha asị dadas na edischarge go maazị nnamdị ka he was not happy ọ chọrọ ka a hapụ onye ndu ọ chọrọ ka ọ nọrọ azị nke ọ bụrụ ya na-enye ọda ka ọ bụrụ lida ka ọ na-eme nke a na-eme nke ọzọ ihe m chọrọ ịgwa ọnụ bụ onye ọbụla si datina a ga-esi ite atụ ma na onye ahụ bụ enemi of maazị nnamdị kano ana onye ahụ achọghị ihe ọma n'ala igbo so ebe ọbụla ị pụtara na-ekwu okwu si tatom jewalụ maazị nnamdị kano ekwuone ọ maazị nnamdị kano bụ onye na-azụtara anyị biafra onweghị enyi ọda pesin maazị nnamdị kano bụ agụ na-eche mba na biafra land widoazin ọdịrọ tu so onye ọbụla pụtasịgo datina ya nwa ga-enweta biafra datina ya ma inchaji na maazị nnamdị kano si ya na lai kemgbe maazị nnamdị kano gwara ya onwee lọya maazị nnamdị kano na-edunye ya ji egwe onye na-apụta asị site atom nọ maka na eji maazị nnamdị kano eji kemgbe eji maazị nnamdị kano o jebeghị fụ maazị nnamdị kano so waya o jizi wee pụta sigụ siti bụ atom bifo na-etinye site atom ya gbagodu si sigodu finland na godu naijiria jee fụ maazị nnamdị kano ọfụcha maazị nnamdị kano den onwezi ikezi wee gwazie maazị e, e, nnamdị na-agwazie ya ihe ọ ga-eme ọ bụrụ ị nọ n'ebe ị nọ you have not seen maazị gụ na maazị nnamdị ka na-ekwubeghị okwu one on one maazị amara onye bụ azị ọmara onye ịbụ ịmara onye ọbụ ịpụtazie na isi dadatị nọ maka na e eji maazị nnamdị ka na-eji na maka ka iji wee chọọ ka esi ite atom ihe abụ emotional blackmail onye abụ a criminal so my people biko nu i really appreciate you guys. otu unu si wee mee ipob leadership obee mmadụ dat nọ ha nwa nọ n'ọgbọ nọ ha nwa na-ekwu nke a na-eme bikos na ha na-anụ direct from maazi nnamdị kano i want to appreciate our people ụmụnne m chineke gọzielu m ọnụ ncha ebe unu gere anyị ntị n'onu wee mee dị needful wee mee ihe unu kwesịrị ime kwadolu unu azi nkwadolu onwe unu ahịa gawa ahịa bikos dabụ anyị na finland ọma ha afụfụ unu na-ata anyị nwa nọ na midia ma ha many of you anyị na-enyere aka anyị nwana na midia mụ ihe anyị na-afụ everyday mara nọmbar of people na-abịa na anyị for help ọ bụrụ criminal in finland onweghị onye ọ na-enye nri onweghị onye ọ na-enye ego ị naraghị ego onye rọ gị emereghị fundraising for esn owetenwuhu 1 naira mana ọ pụta everyday ọ na-asị gị sit at home ọ bụrụ na agụụ na-alụghị nwa gị kedu onye ị ga eblem who are you going to blame so nwee chi ji ohere a wee kene unu niile olu echi kwado na ahịa gabalụ na onwe unu onweghị ihe na-eme be anyị bụ be anyị onweghị anybody ga-abịa gwa anyị ihe anyị ga-eme na awa land anyị nwe biafra land not even that criminal in finland so bikonu tomorrow is another day olu echi kwadonu jewala onwe unu hapụnụ ndị na-eme mkpọtụ ọhịa ihe bụ ozi maazị nnamdị kano sị ka anyị zie unu on this note my people bikonu ka ntido bikos anyị alụchago ọrụ agwala anyị lụọ ị na-anya na efu na the calm onye ọbụla <laughs> na ee and again i want to appreciate our uh, my fellow uh, media warriors unu gbanile everybody ọ sọsọ media warrior ma ndị nke na-ede ede ma ndị nke na-epost epost ma ndị nke nna eh, unu de egwu unu emeka so biko nu ka chineke gọzie onye ọbụla together we shall restore biafra bikos na agbakọ aka ọnyụnyụ ọma mmiri ọgbụ ofufu ọ bụghị onye a na-anyụ saịdị onye a na-anyụ saịdị a there is no how ọ ga-esi agba ofufu so biko my people chineke gọzielu m ọnụ datin abio <laughs> if not uh, if no be panadol he cannot be like panadol if no be dos he cannot <laughs> to give order na your mate to give order sit at home order na your mate ịgwa people make dem sit at home na your mate to come out and give biafrans order na your mate ọkwa ifugodo that na ikwetego that na ọ na-eme isi gị epego mpe na ị na ego nwayọ at least kịta anụnwawa pepụl ga-aṅụrụ mmiri tọgbu iko ọkwa ikwetego ọkwa ihe a na-epushu gị datin na-eme gị na-ebuga ọkwa ịfụ gị isie ibugachana ọkwa ibugachago ọkwa isi gị ajụgo oyi onwebe nke ahụ mbido otu a ka ọ ga-adịgụ didi ị ga-apụta dịka kokrochi si i am declaring biafra <laughs> dadi agbanje ga-agba we are waiting for you ọkwa isi na 84 days ka isi 85 days na ya afọlụ anyị na-echegu if you cannot control biafra ọ biafra ka ị ga-erestọzi ịbụ onye ala ị ga-ekweta ị ga-ekweta <laughs> ee my people biko alan tired to laugh ike agwụgo m in fact aghọtabeghị m ihe mere eme today okwu a ga-ekwu ya anọdada ọ bụrụ ekwuchabeghị m ya tata akwefu ihe mee taa akwefu ihe mee today ekwuchabere a ka ga-ekwu ya anọdada hey alụ melu ịma ihe bụ na alụ ọ bụrụ na si na dis pipụl na ha mechara ihe a sọksidie eh? hey you need to come and see but na onye bụ na anakpo onye na-akpọsa iyi you need go to baris ifeanyi ejo first page ka ịfụ azi ka ịfụ ihe ha na-ebe akwa na that post o mekiri go to the page ka ịfụ how frustrated they are otu a ka ha ga-esi wee na-agagharị na-akọgheli apụta ee datina yes barista ifeanyi ejofor please what is the update about our onye ndu a vagabond na na-anaghị etinye shishi na ipob a criminal na-enwere anything to offer a fool ifun e pikchọ maazị nnamdị ka asị ka onye ọbụla wee mee profail pikchọ o tinyenwure ije na wọl ya na eh, fesbuk wọl ya onweghị enete na ipob enetin biafra dị na his wọl mana ọ dị bizi na-ajụ awa barista ajụjụ maka onye ndu kọndishọn ndị asịrị otu aka ha si agba asịrị na-agagharị they don't want to do the needful but they want to know the update i really thank god otu esi wee mezie the update as in otu ha sizi akpị mkpekpe na ọpdeti ihe eji gbawa barisi ifeanyị eji ofu ọnụ ka ịnụpụta the update about onye ndu ndị ala so my people before i go i want to ask you people this question please kedu the people na arụ ọnụ eh, biafra land who dey run this town na who dey run the kedu ndị na arụ ọnụ biafra land <laughs> who are the people running the town kedu ndị na-arun biafra land who are the people running biafra land who are the people in charge of biafra land na who dey run this town na which people dey run this town <laughs> ndị niile mere anyị 30 anyị ga-eme ha 40 unu ga-ekweta na ọgba unu ewetugo ọchị <laughs> yet they are the people running biafra land ọ ha nwana run the town ọkwa ikwetene today so na kpụzie ka ije mara that na daz go and work on yourself kwakọrọ ngwongwo gị gwa ndị na-eso gị dat na ife elugo na ihe unu na-eme nwere isi ụkwa unu na-apị mkpụrụ adịrị na enu gị na-ama maazị chinasa nwaolu aka o gosigo gị ihe o ji karị gị menie nọ ngra ụta na ụgbagharịa na ka agbanyere gị fi nke ikpete pụta gbagharịa agbagharịa daz ka etichi egwu lesin ịkpọrọ ụmụ mmadụ ị na-eputu na wọl front izuzu jee na finland na-ezogharị ị na-achọ onye ga-anwụchitere gị ọnwụ anụ ọfịa ihe na-ejugoghị anya na na dos na dem they run this town so on this note my pipo onye afọ tata ka afọ echi tomorrow is another day go your way go and hustle and feed your family nobody is sitting at home onwe ihe dọka at home maazi nnamdị ka na-enye n'ọda wee baa mba kwuo okwu so onye ọbụla sitere at home na daz na agaghị adọ hapi wit da pesin. so on this note ka ọmaka meela each and every one of you afọ tata ga-afọtala ụlọ ihe akwa akwa ihe enwe enwe ogologo ndụ na-alụ isi ike ịghọtago onye ọbụla sị na anyị agaghị aṅụrụ mmiri tọgbu iko onye ahụ agaghị ekutedu mmiri ekute ma efọzie nke ịṅụ aṅụ onye sị na akpa anyị na aja ga-eju ya aja ga-eju nke ya onye sị na ọ gaghị adịrị anyị na mma ọ ga-eji anazelu mmiri anya ọjọọ ọbụla na-ene anya anya ahụ ga-ekpu isi nnu eli nwa bụ nwadụ achala ugo na-ekwu ya ana otu a nkwurie n'ụbọchị tata bụ ahịa afọ otu a nkwurie ka o lere otu a ka ọ ga-esi wee mee n'afa chukwu okike abịa ma ise ise ise e, yes mụnwa ka a na-akpọ nwadụ achala ugo enwere ọma dịgboroja ka emesịa nwụ